aduh DOC nya ya bibit ayam kampung tadi baru nyampe sekitar 4 jam perjalanan lebih nih dari Jawa nih Jawa kirim ke Medan via pesawat nah ini kandang boxnya ini kita alasin koran ya nah, sebelumnya perlu diperhatikan uh, lampu pijarnya kita hidupin dulu setengah jam atau lebih satu jam sebelum DOC masuk biar hangat kandangnya nah ini masukin koran ini abang ini semangat bang semangat bang teman-teman kita lagi mau nyiapin gula merah <laughs> untuk minuman DOC karena baru sampai ini perlu untuk DOC ya gula merah jadi kita larutkan air panas ini air panasnya ya kasih hangat-hangat kuku Ini kita masukin ke air panas biar larut ini air gula merahnya udah hangat-hangat kuku kemudian dimasukkan ke tempat minumnya ini abang ini nih halo bang nah, ini kita masukin air minumnya ke kandang Aduh. Aduh. dude. đây được chưa vâng nhưng mình thích xuống Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia teman-teman. Bibitnya. panen lemas langsung dikasihkan mulutnya ke itu. support in one belinya apa? enggak, nanti biar ini dulu kita satu lagi bang apa minumnya bang empat puluh agak lemas langsung itu kan iya sudah mulai memang kok dia oh cari ini aja bang piring bang kalau enggak untuk minumnya ya kan Oke. yang kedua Bang, gitu aja bang iya gitu aja nah, ini satu box 100 ekor ya kawan-kawan eh. aduh terlepas किया है Okay. I go to ini yang di belakang dimasukin juga sama seperti yang tadi plusnya kita masukin ayamnya biar dikasih minum dulu ini dia guys ini DOC baru masuk udah diberi minum air gula harus dikasih air gula ya guys yang kita buat tadi ini nggak usah panas guys angan-angan kuku aja làm được được nhất nữa. Oke teman-teman nah, DOC sudah kita beri makan Nah Ini kita biarin aja Baru besok pagi nanti kita kasih makan kembali Oke sekian dulu kawan-kawan Itu tadi Langkah dan Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk DOC ayam kampung satu hari ke kandang pop oke sampai ketemu ke video berikutnya salam gembel gemar belajar sukses